Kun Praat-ohjelman avaan, niin tulee näkyviin kaksi ikkunaa. Toinen niistä on objektilista, joka on tällainen harmaa ikkuna. Objektilista on aina auki, kun Praat on auki. Toinen ikkuna on nimeltään piirtoikkuna, Praat Picture. Tämä on sellainen ikkuna, johon piirretään sitten esitysgrafiikkaa siinä vaiheessa, kun on jo jotain analyysituloksia ja jos haluaa piirtää esimerkiksi jotain käyriä tai kuvaajia – niistä ääninäytteistä, niin joita on tutkittu. Mutta tässä vaiheessa me ei vielä tarvita tätä piirtoikkunaa ollenkaan, eli sen voi sulkea pois tieltä. Objektilista on ikään kuin praatin työpöytä. Tähän tulee näkyviin luettelona kaikki ne kohteet, erilaiset äänitiedostot, annotaatiotiedostot, erilaiset analyysiotukset ja muut mahdolliset kohteet, joita praatissa halutaan jollakin tavalla käsitellä ja analysoida. Praat näyttää suurin piirtein samanlaiselta ihan kaikissa käyttöjärjestelmissä. Windows- ja Mac-versiot eroaa sen verran, että Macissa on tämä näytön yläreunassa näkyvä valikkopalkki, jossa on osa valikoista, kun Windows-versiossa ja Linux-versiossa ne kaikki valikot on tässä objektilistan sisällä. Jotta me päästään työn alkuun, niin kannattaa ensin avata tänne jokin äänitiedosto. Kaikki tiedostot, jotka Praatilla pystyy ylipäätään avaamaan tai lukemaan Praattiin sisään – voidaan avata täältä Open-valikosta löytyvällä komennolla Read from File. Tämä komento toimii ihan vastaavasti kuin normaaleissa työpöytäohjelmissa File-valikosta löytyvä Open-komento. Mulla on täällä koneella valmiina yksi miespuhujan tuottama sana sika. Avataan se. Kun tiedosto on avattu, niin se tulee näkyviin tänne objektilistalle tämmöisessä muodossa. Ensin näkyy sen objektin tyyppi, joka on tässä tapauksessa sound eli ääni ja sen jälkeen sen objektin nimi. Ja nyt kun tämä ääniobjekti on valittuna objektilistalla, niin tähän objektilistan oikealle puolelle tulee näkyviin niin sanottu dynaaminen valikko. Dynaamisessa valikossa näkyy sellaisia painikkeita, jotka sopii nimenomaan tällaisten ääniobjektien käsittelyyn. Ääniobjektia voi esimerkiksi katsoa ja editoida. Painetaan tästä View and Edit. Jos sinulla on käytössä joku vanhempi Prat-versio, niin tämä painike on ollut aikaisemmin nimeltään pelkästään Edit. Seuraavaksi tulee näkyviin tämmöinen äänieditori-ikkuna. Tässä näkymässä aika kulkee vasemmalta oikealle. Äänieditorin yläreunassa näkyy äänen aaltomuoto. Äänihän on sellaista pienen pienistä ilmanpaineen vaihteluista muodostuvaa aaltoliikettä. Nämä pienen pienet ilmanpaineen vaihtelut voidaan rekisteröidä mikrofonin avulla ja muuttaa sähköiseen muotoon. Tällainen sähköinen signaali puolestaan voidaan sitten digitoida tietokoneeseen Eli siitä otetaan hyvin tiheästi tietyin väliajoin näytteitä, jolloin saadaan pitkä lukujono. Ja tämä lukujono voidaan sitten uudelleen kuvata tietokoneella tämmöisenä käyränä. Tai vaihtoehtoisesti se voidaan soittaa sitten kajuttimien kautta ulos. Eli tämä yläosa kuvaa sitä äänen aaltomuotoa. Karkeasti ottaen voidaan sanoa niin, että mitä korkeampia nämä ääniaallot jollakin tietyllä hetkellä on, niin sitä kovempana ihminen kuulee äänen sillä hetkellä. Tämän äänieditorin alaosassa tulee näkyviin erilaiset analyysit, joita on valittu tehtäväksi tästä alkuperäisestä äänestä. Näitä analyysejä voi kytkeä päälle ja pois täällä äänieditorin yläreunassa olevista valikoista. Spectrum Show Spectrogram kytkee päälle ja pois tuon sävyillä näkyvän spektrogrammikuvan. Vastaavasti Pitch-valikossa voi kytkeä päälle ja pois tuon sinisenä näkyvän perustaajuuskäyrän, joka liittyy puheen sävelkorkeuden tai intonaation tai melodian tutkimiseen. Intensiteettikäyrä puolestaan tulee näkyviin tämmöisenä keltaisena käppyränä, ja se karkeasti ottaen kuvaa sitten tuota äänen amplitudia ajassa. Formanttivalikosta voi kytkeä vielä formantit päälle. Nämä liittyy enimmäkseen vokaalien laadun analyysiin. Otetaan nyt toistaiseksi formantit ja intensiteetti pois käytöstä. Niitä harvemmin tarvitaan. Äänieditorin alareunassa on sitten kolme tällaista palkkia. Nämä on soittopalkit. Alimmainen palkki soittaa koko tämän ääninäytteen. Sika. Sitten tämä keskimmäinen palkki soittaa sen näkyvissä olevan osuuden. Mä voin nyt suurentaa tähän näytölle vaikka tietyn pätkän tätä ääninäytettä, niin voidaan kokeilla, kuinka tämä toiseksi alimmainen palkki toimii. ja sitten tämä kaikkein ylimmäinen palkki katkeaa niiltä kohdilta, joissa on valitun alueen rajat tai sitten siitä kohdasta, jossa kursori on sillä hetkellä. Tämän ylimmän palkin avulla on sitten helppo kuunnella tiettyä kohtaa tästä näytteestä. Äänieditorin vasemmassa alanurkassa on tämmöisiä zoomauspainikkeita, joista voi suurentaa tai pienentää tätä näytöllä kulloinkin näkyvää ääninäytteen osaa. Kun painetaan in-painiketta, tämä äänen aaltomuoto venyy kuin haitarit tästä keskikohdan ympäriltä. Kun painetaan out, niin se ääninäyte puristuu taas kasaan siihen näytölle. Jos haluan zoomata nimenomaan tällaiseen valittuna olevaan pätkään, niin voin käyttää tätä sel-painiketta. Eli maalaan ensin täältä hiirellä jonkun kohdan ja sitten painan sel, jolloin juuri se kohta tulee näytöllä näkyviin. Tietenkin täällä on myös normaali vierityspalkki, josta voi sitten eri tavalla siirtyä eteen tai taaksepäin tässä näytteessä. Ja painamalla tätä All-nappia tulee taas koko näyte kerralla näkyviin. Kaikkia näitä zoomauspainikkeita vastaavat komennot löytyy kuitenkin myös täältä View-valikosta, eli Show All, Zoom In, Zoom Out, Zoom to Selection, Zoom Back. Äänieditorissa voidaan toki myös sitten muokata tätä ääntä, eli sitä voidaan esimerkiksi leikata tai liimata. Tästä äänestä voidaan valita pätkiä, voidaan valita vaikka tommonen pätkä – ja leikata se. Täältä Edit-valikosta löytyy Cut-komento. Sitten voidaan kopioida tänne myöskin jotakin tiettyä pätkää peräkkäin. Eli valitaan se alue, jota haluan kopioida. Otetaan Editistä Copy ja sitten voidaan liimata sitä tämän valittuna olevan alueen perään niin monta kertaa kuin halutaan. Ja nyt voidaan taas katsoa ja kuunnella tätä koko ääninäytettä ja minkälainen siitä nyt tuli. Tikka, tikka, tikka. Kun tätä ääninäytettä on näin muokattu, niin itse asiassa me on käsitelty koko ajan sitä ääniobjektia, joka näkyy täällä objektilistalla. Nämä muutokset ei kuitenkaan tallennu, ellei niitä erikseen sitten halua tallentaa uudeksi äänitiedostoksi – Eli voidaan valita täältä tämä ääniobjekti ja valita objektilistasta Save-komento. Save, äänitiedostot kannattaa yleensä tallentaa Wave-muotoisina, jolloin ne aukeaa parhaiten sitten monilla ohjelmilla. Eli Save as Wave-file. Annetaan tiedostolle joku uusi sopiva nimi. Ja tallennetaan. Ja nyt ne muutokset on myöskin säästetty. Vielä kannattaa muistaa praattia käyttäessä, että melkein jokaisessa praatin ikkunassa on tämmöinen help-osasto, josta löytyy yleensä juuri siihen tilanteeseen sopivia manuaalisivuja ensimmäisenä. Ja tietenkin praatin manuaalista voi myöskin etsiä jotakin hakusanaa, jolloin saa siihen aiheeseen liittyviä sivuja. Praatin manuaalisivut on yleensä aika hyviä, eli tietoa kyllä löytyy, mutta – Jotkut manuaalisivut on hyvin insinööritieteellisesti kirjoitettuja ja toiset taas vähän yleistajuisempia. Eli täytyy aina osata poimia se omiin tarkoituksiin parhaiten sopiva apusivu.